Всім привіт, ми продовжуємо грати в Сома. І я тільки запустився і на мене налетіла якась така страшна тварюка, що ще в 10 разів страшніша, ніж та, що була там у підземеллі. А я вже використав структурний гель і тепер мені лише лише нюхати той такий страшний орган. І я так собі розумію, що ці кімнати треба їх якось активувати. Мені треба добратися до якоїсь кімнати, де можна включити ту штуку. И тут можна долбанутись на голову, то така страшна херня, що не дай Боже. Вони всі живі, не знати чого. Так, це що таке? Террі Акерс, Ванесса Харт, Кетрін Чун. Задолбалися. читательна херня, треба щось робити реально. Тут стільки ще грати, а я сижу читаю приколи всякі. Ого, воно десь тут. Це говно ще реагує на всі мої звуки, на все, що я роблю. Воно мене має ще один раз цапнути чи два, і я здихаю. Коротше, тут нема нічого, треба йти далі. Що тут напроти? Блін, аж чухатись почав раху. Йо-моє. Це тут пластична хірургія, я поняв. Це можна прослухати. Терри Акерс, Chief Factor at Delta, First Assist. На. Ще залізе. 16, 2104. Reportedly found in his diving suit, unconscious, Що що? in the water. Akers has clearly been consuming large amounts of structure gel for weeks, probably. І що дає, якщо багато жреш структурний гель? Difficult to tell how this has affected his health beyond the obvious наш він собі alcohol, очі ви- вирісав. Small amounts of gel А, от що ці чуваки стали. Вони пережерли структурного геля. Коротше, ясно. Ці чуваки це працівники цієї станції, які переїли структурного геля і їм стало недобре. Він буде за нами бігати весь час і треба закривати за собою двері, бо це гамно навчить вміє взагалі відкривати любі двері, так що тут треба бути дуже акуратним. Тут щось можна було нажати. Стема, я фігею. Треба все роздивитися. Це не відкривається. Ня! Це що за зародиші? Динозаврів, мабуть, вирощували. Так, я знову вийшов, але в якийсь інший коридор. Тут я ще не був. Закриваю двері нафіг. Це можна відключати? Да. Я повідключаю, щоб не перевертати увагу. <laughs> Це якась штука, карта. Треба, треба, коротше, security checkpoint. Отуда треба якось попасти. І відкрити ліфт. До того, що цей Project Development Hub, я не знаю, напевно, воно відкрите. Ой, що я нажимаю. Так, іду послухаю, що там за приколи. I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Якийсь злобний Акерс. We got to get to the shuttle. And end up like Shankin Adams? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. Ага, они уже збирались куда слететь. Йо! Ой, що хотел сказать и забыл. Тут можно тоже что-то читать. Перше. Андерсон не один, у него как минимум три существа под контролем. Проверить и задрать двери, спуститься, уехать на шаттле Омикрон. Друга штука. Список жертв. Оба-на, прийшло уродське чмо. Де він ходить? Все, мені срака, мені срака. Так, резко. Отключение дверного замка. Де? Де? Де? Де? Вот. Є. Е, А можна рухати картою. Я думаю, что мені жопа. Назад. Управление кодами. Не вставлен чип. А куда вставлять? Сообщение охране. Внимание, станция. Нахер. Кудась можно вставляти чип? Блін, треба десь знайти чип. У когось сюди вставити, запустити і напевно тим чипом я зможу йти люк. Це що за папірець? Список дел. Пережить проект Ковчег, прекратить массовые самоубийства, сослать Кей команду прочь, охранять людей, наслаждаться Армагеддоном. Супер, а це супер, правда? Наслаждаться Армагеддоном. Какая эпическая фраза. Отключение дверного замка. Значит. якийсь один має бути вічно. Це я попаду в ту червону кімнату, точно. Вот в цю. Значить, я знаходжуся ж тут. О, значить я виходжу і йду постійно прямо. Чи це і є та червона кімната? А. Бляха-муха, це шизофренічний капець. Блять. бажано не сходити на таких відкритих участках. Я не розумію, що це. А, це ігровий зал, тут в контру по сіті грали, як колись було. І зараз це чмо так вибігає і мене за Я напевно ці двері відкрив. Закриваємо. Кіно. Супер, що дивимося? Це якийсь новий ужастик. Це вот оця кристальна херня, яку вшивають в мозги, походу. Ту, що говорили. А це що таке? Блін, це якісь ужаси. А хто це все переключає? Ага, вон там. Ні, тут нема ніхера, я щось не то відкрив. Чи може це все-таки не та кімната, яку я відкрив? Так мені треба різкувати її. Тут є структурний гель. Колись був давно-давно. Так, в цих в цих коридорчиках я ще не ходив, треба все провірити. Тут, мабуть, забиті. Завалено всюди. Я провірю все. Бляха-муха. Воно реально страшне. Ну, серйозно, ця ігра страшна. Якщо комусь не страшна, то вибачайте. Я не знаю, куди дітись, коли граю. І хоч би якісь нам'яки на карту, я ж не можу запам'ятати так на око. Корпус снаряда. Це мені це не треба. А яку кімнату я відкрив? Це що? Ставте соединительный чип. А там какая-то такая маленькая кнопочка. Появлялся палець. There's something not hooked up right. Це всі двері так відкриваються насправді. А, це лифт. Значит ориентовано... Ага, мені... я уже приблизно розумію, де Що тут? Stromeyer, Brandon, where are you? It got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and Они. come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked, and I killed the elevator. Pull the connector chip from the lock. Why? That means you're stuck as well. Де це кричить? Вон карта. Take the shuttle, go to Omicron. Де це кричить? Я бачу. Понятно, це там в записі кричало. Значить, я коло ліфта, мені треба сюди, я відкрив оцю кімнату. Значить, е, при, значить, мені треба піти наліво. І зараз мають бути двері. Ні, ще раз. Ліфт. Я біля нього. Я виходжу з ліфта, йду наліво. І отут зліва мають бути двері. Але це... Ага, от вони. Так я тут був, що це за приколи? А що я відкрив? А от що я відкрив. То що спочатку було закрито. Де це дерьмо? Бляха, де воно ходить? По-любому зараз за мною прийде. Чіп. Все, мені срака. Все, мені срака, йоп твою мать. Головне не рухатись. Ай йо моє Надіюсь, ти мене не побачиш. Проход... Блін, він мене побачив. Сука, урод. корж там. Коротше, пішов в пизду. Це що таке? Він по-любому до мене підійде. Але я не буду рухатись. Я не вспію проскочити. Я чув, що якщо не рухатись, випадає. падає. Але я сумніваюся, що цей раз проканає. Блін, оце глюче, чувака. Оце глюче. От от що буває, якщо пережерти структурного геля. Треба зав'язувати з цими приколами, бо можна стати таким самим унікалом. Так, тут можна ходити в присіді? Так щоб він навіть не чув мене. Тепер з цим чіпом. А тепер з цим чіпом мені назад ту кімнату, там його записати на нього щось. І побігли нахер звідси. Значить я прийшов звідси. Тепер мені сюди. Я пішов сюди. Тепер я йду краса. Я тут уже был ничего, йду ще раз сюда. Вон ця кімната. Так, закриваю нафіг двері і сиду, <laughs> сижу спокійно. Що це було? Обнаружено соединительный чип, окей. Управление кодами. Обновить соединенный чип. Е. Соединительный чип обновлен. Чип готов к использованию. Отключение дверного замка. Тут уже ничего не треба. Сообщение охраны. Короче, тепер я чип забираю. Это дерьмо уже тут. Урод. якщо я відкрию двері, він вернеться на звук. Блін! Він якось вирубав світло чи що, я не розумію. Де цей ірод нещасний? А як він виробив світло? Сволоч тупа, блін. Хто це придумав цю дебілістичну ігру? Все, він відкриває двері і мене нема. Все, це навіть не обсуждається. О, коли він кричить, значить він уже мене знайшов і біситься. Зараз він проригається і, і мені срака. Тут хоч вікна є, щоб піддивитись. Він за стіною. Скотина. Ох, ёб твою мать! Мене нема все, я не двігаюсь. Він пішов. Це дуже добре, що пішов. Я так при і буду ходити. сука, блять, ну що це за урод такий? Я колись від нього втечу чи ні? Ходи і ригає, кучу наригав вина оцього дешевого. Він зліва по-любому. А може і справа. Коротше, нема коли. Бляха, це можна ще занутись на голову. Куда тікати? Фу. Яке воно страшне. Я би, напевно, якби це було в реальному житті, я би вже повішився, навірно, траху. Аби лише це все не переживати. Або наоборот, в житті було б це проще. на кусок. Він ніяк не може піти вже нарешті. Хай би вже краще би хлопнув мене. І крути щось, ним і крути. Тут треба відсидітись довго. Поки він надумає піти, то... Минути три пройде. І знову вертається козьол вонючий. Такі ще ніби хтось дійсно записав звуки, як хтось ригає і підклав тут. Пішов. Ще чекаю трошки, хай повністю піде. бо на будь-який рух це гамно реагує так, як має бути. Все, можна двигатись. Так. Це відкриваю. Ставлю чіп. Закриваю. І пішов ти в жопу, ідіот, поняв? Все. Пока, придурок. Я не знаю, чи я правильно поїхав, але... Кудь будь лиш би вже не з тим ідіотом. щось довго це спускається. Навірно, правильно я поїхав, якщо воно так зреагувало. І що далі? То тепер звідси не виберусь чи що, я не розумію. А, є люк. вниз, да. Не мо... Блін, йолки! Оце тріснуло мужиком. Зроблений з жіночого тіла. Цицьки там не побив собі, звичайно. Фу, вроді би правильно я все зробив. Так, я думаю, то в ту дирку. Добре, на цьому будемо завершувати. Всім пока.